No, no, no, no, no. Abajo, abajo, abajo. No, no te escapes. no te escapes, abajo. ¡No! ¡Dasha! Hola chicos, yo soy Dasha y esto es La historia de hoy es un poco apestosa. Os explico. Estaba trabajando en el canal como otro día cualquiera, pero de repente un olor muy fuerte se apoderó de la habitación. ¿De dónde vendría? ¿Y ese olor qué es? Estaba decidido a descubrir qué estaba pasando y seguía el rastro del olor hasta llegar a la fuente de todo. ¡Era Dasha! Pues vamos a tener que ir a la ducha, ¿eh, cariño? que está súper sucia. Uf, qué peste hace. Para bañar a Dasha necesitaré unas toallas para secarla, un alisador para deshacer los nudos del pelo, champú especial para la piel sensible, sus cepillos, tijeras por si hay que cortarle algo, la esterilla anticaídas y... ¡El secador! ¡Otro de sus archienemigos! ¡Oh, no! Pero un momento, con esta ropa no la puedo duchar bien. ¡Uy, qué mareo! ¡Ahora sí! Baño preparado. a Hola, ducha. Qué lindo. Eh, vamos a la duchita. Oh no. Si os fijáis, Dasha baja la cola porque sabe que le toca baño y no le gusta mucho. ¿Puede que sea un perro gato? <laughs> Mira, vamos. Vamos a la ducha. Vamos. Venga a la ducha, corre. Venga por ahí! No. ¿Qué esa, ¡Venga la lucha! Corre. <laughs> vamos, venga la lucha! No. ¡Qué esa. ¡Venga! Vamos. Oye, oye. Oye. Venga. Venga la lucha! Vaya que no quiere. Venga la lucha! La verdad es que no le gusta nada bañarse, pero como es una perrita súper buena, se porta genial. Me a la patita, que he cortado la laya. No, no, no, no, no, abajo, abajo, abajo. No, no te escapes. <laughs> no te escapes, abajo. ¡No! ¡Dasha! Vale, se intenta escapar en cuanto puede y me pone perdido de agua. Pero es que es adorable. ¿Qué? Qué poco te gusta ducharte. <laughs> Qué poco te gusta ducharte. llegó el momento del secador. ¡Oh, no! Es muy importante que comprobéis la temperatura del aire del secador y que no le acerquéis demasiado a la piel de vuestra mascota. Si aún dudáis si Dasha es la perrita más buena y obediente, ¿se estará quieta mientras le corto unos pelos de la cara? Mirad qué quieta, alucinante. ¿Ya me terminado? ¿A ya me terminado? ¿A ya me terminado? ¿Ya me terminado ya, querido? <laughs> no, no, no. Oye, no te puedes refregar ahora. No, que eso está sucio. Que eso está sucio. No te puedes refregar. No, no, no. Bueno, esto me pasa por decir tanto que es una perrita buena. Amor de padre. Oye. Le ponemos su lacito y... ¡Lista! Aproveita e está vazio. jouer super Zid.